あのどうしたのさっきからダメだわこのアトリエは間違ってるわえダメって俺様のアトリエに何の不満があるというのだ Yo, welcome di mana kimia part ke-18 ya, teman-teman. Kita langsung aja di sini karena kita mau ini ya. Di sini masih hari libur. Kita cek-cek dulu ya, teman-teman. Oke. Okay. Aduh. Oke. Okay. Di sini kita bisa ngambil ceritanya Pamela. Ya. Yeah dan di sini juga mungkin Jazz ada ya dan benar kita ada Jazz ya oke ya teman-teman mungkin kita nanti di sini kita save dulu aja karena untuk hari libur tuh tunggu dulu sebentar kita cek dulu di kalendernya di kalender di bagian luar eh di sini ada Jazz sama Pamela ya dan di sini untuk hari libur hanya sekali berarti kita hanya memilih salah satu ya teman-teman mungkin kita ini aja ya kita nanti di load aja oke sekarang kita langsung aja cek untuk jazz dulu kita eh kok kesini sih oke kita ambil cerita yang jazz dulu kita save dulu oke langsung kita cek untuk yes ya いい色になってきたねうんあとはこの薬を混ぜればえいっぺんにそんなに多いかな少しずつ混ぜていった方がいいと思うけどじゃあちょっとずつ とはこのまましばらく煮込んでおけば完成だねやったうまくいったベイン君が手伝ってくれたおかげだねそそんなことないよううん私一人だとまた失敗してたかもしれないしかもじゃなくて間違いなく失敗してたねそんでドカーンって 爆発させるとは言ってな大丈夫空気が汚れたのかな窓を開けてくるねお願いフィロフィロあちゃまたか。 Oke, okay, di sini jasnya ini ya, pingsan. Mungkin punya penyakit kali ya. Oke, okay, kita ah. bawa ke UKS. kita bawa ke UKS. それに少なくとも病気はそれでもあの子はあと何年もその何年かを与えられただけよかったじゃないかそう思うことにしよう フィロ起きたもう大丈夫あれ私寝てた寝てたっていうか倒れて倒れたまあどっちもあんまり変わんないよねすごい違いだよまあ気にしないであとまだ寝てた方がいいよ よくあるのこういうことうんたまにねこの学校に入ってからはずっと平気だったんだけどそっか薬か何か作ってきた方がいいんいいよどうせ無駄だし無駄何 <laughs> でもないそれよりさお願いがあるんだけどん何 私まだ宿題終わってなくてそれで分かった僕の分と一緒にやっておくよそれと私が倒れたのみんなには内緒にしておいてほしいのうんその代わりちゃんと休んでなきゃダメだよ Oke, membawa dua nektar. Oke, kita langsung ke workshop ya, teman-teman. Oke, kita mungkin save dulu ya, teman-teman. Kita save dulu di sini ya untuk ceritanya Jess. Oke, untuk ceritanya Jess kita bikin dua nektar ya langsung aja dua oke udah beres terus kita kemana lagi di sini ke mari lagi mungkin ya UKS ke UKS lagi Oke, kita berikan nektarnya. もう動いても平気なのうんもう大丈夫だよ慣れてるし嫌な慣れだよねフィロって体弱いの弱いっていうか私小さい頃に重い病気にかかっちゃってねそのせいで人より寿命が短いんだって えこれ私の分の宿題わーいありがとねあのフィロ今日はこのまま帰るねそれじゃあまた明日あうん、冗談だったのかな随分あっさりしてたし Oke ya teman-teman ternyata ceritanya Jess itu hanya sampai pingsan aja ya Jessnya lalu bangkit lagi Oke sekarang kita cek untuk cerita Pamela ya teman-teman Oh iya ngomong-ngomong iya, untuk ini ya. udah ini ya ganti kerjaannya Oke langsung aja teman-teman kita F3 Oke jadi itu tadi ceritanya Jess ya teman-teman Jadi sekarang kita masuk ke ceritanya Pamela jadi kita bisa milih sekarang kita masuk ke Pamela ya kita cek ceritanya cekidot あのどうしたのさっきからダメだわこのアトリエは間違ってるわえダメって俺様のアトリエに何の不満があるというのだ可愛くないの殺風景なのもっとファンシーでないと私嫌それは 確かにそうだけどでもアトリエだよ嫌なのこんなところで生活したくないのそんなわがまま言われてもせっかくアトリエに入ったのに期待に胸を膨らませていたのにそれがこんなに可愛くない場所だ え員よ女を泣かすとは男の風上にも置けんなぼ僕が悪いんですか <laughs> 責任を取ってこの部屋をファンシーにしてやれそんなここは先輩のアトリエじゃダメダメグンちゃんにファンシーが理解できると思う ちょっと見てみたい気もするけどでは任せた俺様はしばし旅に出るあ逃げたしくしくザメザメ困ったなあのさパメラ僕が何とかするからもう泣かないで。 ま、本当それじゃあまずはお人形個性的なのがいいわ可愛いのも欲しいわね私のクマにお友達が必要ですものあとはそうねケーキとかあると素敵かもそそんないっぺんに言われてもそれ全部用意してくるの

Oke kita save dulu ya Jadi kita nanti bisa milih ya teman-teman Tadi ini ya Yang berarti kita yang ini ya Untuk Pamela Jadi kita bisa milih alur ya Yang satu tadi Si ini si Jess Kalau misalkan kita lebih melanjutkan Punya si Pamela Berarti kita nanti nggak tahu Bahwa Jess itu punya penyakit Oke kita langsung aja Tadi, tadi bikin apa? Lupa cheesecake ya cheesecake cheesecake cheesecake cheesecake mana cheesecake ini cheesecake udah ada udah cheesecake apalagi sih oh udah bikin ternyata ya ya s t o n y a masih ada. ね、手伝ってくださる？なに Oke, okay, kita harus dekorasi. そのお人形はそこであもうちょっと向きをこっちにこうバッチリよあとはそうねその本棚を横にずらしてこれはさすがに一人じゃ無理だよそう残念だわじゃああとはこのカーテンをお願い こんなものこの窓でいいのあでもな何アトリエだとせっかくのカーテンが汚れちゃうもったいないから図書室に飾りましょう手伝ってくれるわよね、いつになったら解放されるんだろう <laughs> Oke, okay. jadi tadi ceritanya Pamela ya teman-teman. <laughs> <laughs> Oke, okay, sip. Dan kita mau masuki ini ya, teman-teman. Di event festivalnya. da. 勉強のことは忘れて思いっきり遊んでくるように Oke, okay, kita masuki festivalnya teman-teman ya. Tapi mungkin nanti untuk pertandingannya dilanjut part berikutnya ya. Nih, Ini ceritanya dulu. Itu 大会までしばらく時間あるよね。うん。大会は午後からだし。せっかくの学園祭だし、 いろいろ見に行こうよみんなも誘ってみんなと一緒に分かった行こうOke okay, teman-teman Untuk di part ini kita bereskan dulu ya Kita save dulu Oke untuk battle arenanya di part berikutnya ya teman-teman Jadi tadi hanya cerita Jess dan Pamela Ya mudah-mudahan menghibur buat teman-teman juga ya Jadi sekarang mulai udah mulai festival Dan di sini udah diganti oh, Apa salah ya tadi Sebentar dicek dulu untuk status Oke ya Ini udah bikin bikin kemarin tuh udah bikin-bikin banyak cuman nggak diliatin ya teman-teman ini semoga menghibur mungkin sampai sini dulu aja ya jangan lupa untuk subscribe dan komen thanks for watching terima kasih telah menonton video ini jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya silahkan subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.